assalomu alaykum eurojob uz kanali sizlarga ma'lumotlar ulashishdan mamnun ekanligini bildiramiz yevropa mamlakatlari huquqi haqida bilmoqchi bo'lsangiz kanalimizni kuzatib oling demak dastlabki ma'lumotimiz polsha respublikasida yashash ishlash uchun yoki o'qish uchun borganlarni judayam qiziqtirishiga aminmiz demak biz boshladik polsha chet elliklar to'g'risidagi qonundagi muhim o'zgarishlar vizalar yashash kartalari ishlash uchun ruxsatnomalarni olishning yangi qoidalari 2022 yil yanvar oyida Polshaning chet elliklar to'g'risidagi qonunchiligiga juda muhim o'zgartirishlar kiritildi. Ular milliy vizalar, qolish kartalari, Polsha kartalari, ishlash uchun ruxsatnomalar va boshqalarni olish qoidalariga ta'sir qildi. O'zgarishlarning aksariyati chet elliklar uchun ijobiydir, ammo afsuski ba'zi noxush surprizlar ham mavjud. Polsha fuqarolik hamkorligi instituti innovatsiyalarining batafsil tahlili haqida quyidagi ma'lumotlarni berib o'tdi. 2022 yil 4-yanvarda Polsha prezidenti Andrzej Duda chet elliklar uchun asosiy hujjatga tuzatishlarni imzoladi. O'zgarishlar imzolangan va e'lon qilingandan keyin 14 kun o'tgach kuchga kirishi haqida batafsil ma'lumot berildi. 2022 yil 29-yanvarda 31 sahifali hujjatda milliy D vizalari, polskiy kartalar, ishlash uchun ruxsatnomalar va boshqalarni olishning yangi qoidalari afsal bayon etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, innovatsiyalar quyidagi qonunlarni yangilashi haqida ma'lumot berdi. Polshaning chet elliklar to'g'risidagi qonunining yangi tahririda juda ko'p ijobiy o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Sizning e'tiboringizga quyidagi fikrlarga qaratmoqchimiz. Soddalashtirilgan tartib освещение asosida chet elliklar 6 emas, balki 24 oy davomida ishlashlari mumkin bo'ladi. qonuniy ishga joylashish uchun ushbu imtiyoz hali ham faqat 6 ta davlat ukraina belarus armaniston gruziya rossiya va moldova fuqarolariga ega qoidaga ko'ra vaqtinchalik yashash kartalari ya'ni karta pobita bo'yicha qarorlar 60 kun ichida chiqarilishi kerak ta'lim volontyorlik ilmiy faoliyat asosida viza olish uchun arizalarni ko'rib chiqish muddati 60 kundan 30 kungacha qisqartirildi mavsumiy vizalar olish tartibi soddalashtirish mavsumiy vizalarni olish tartibini soddalashtirish xodimning avvalgi rasmiy vazifalarini bajargan holda lavozimi o'zgargan hollarda xorijliklar endi yangi ishlash ruxsatnomasi yoki освещение olishlari shart emas ish haqining bir vaqtni o'zida mutanosib ravishda oshishi va boshqa bir qator holatlar bilan ish vaqtini sonini ko'payishi bunga albatta ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi polsha kartasini olish biroz osonroq bo'ladi bu sizning ota onangiz bobo buvingiz yoki yoki ota onangizdan birida bo'lishi siz olishingiz uchun asosiy manba hisoblanadi asos bo'ladi ayrim hollarda viza olish uchun hujjatlarni birinchi navbatda qabul qilish vazirning alohida buyrug'i asosida polsha iqtisodiyoti uchun strategik polsha iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan shaxslarga tezkorlik bilan berilishi ma'lum qilingan. Chet elliklar to'g'risidagi qonunni salbiy o'zgarishlariga to'xtalib o'tamiz. Polshadagi chet elliklar uchun yangi moliyaviy talablar. Afsuski, chet elliklar to'g'risidagi qonun yoqimsiz kutilmagan hodisalardan xoli emas. Yashash kartalari uchun ariza beruvchilar uchun moliyaviy talablar sezilarli darajada oshiriladi. Mehnat shartnomasi asosida vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma mavjud bo'lganda xodim eng kam ish haqi miqdoridan kam bo'lmagan miqdorda ish haqi olishga majbur hisoblanadi boshqacha qilib aytadigan bo'lsak agar siz yarim kunlik ishlasangiz va shu asosda qolish kartasini ya'ni karta pobita olishni istasangiz sizning daromadingiz baribir eng kam ish haqi miqdorida bo'lishi kerak ikki ming yigirma ikkinchi yilda bu uch ming o'n zlotiyni tashkil qiladi ilgari xodimlar kamida yetti yuz bir zlotiy bilan yoki har bir oila a'zosi uchun 528 zloty miqdorida barqaror va muntazam daromad olishlari sharti bilan yashash uchun ruxsatnoma olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda edi ish joyi bo'yicha qolish kartasiga murojaat etuvchilar endi yashash joyi va uni to'lash uchun mablag' mavjudligini tasdiqlashlari shart emas ta'lim amaliyot volontyorlik va hokazolar asosida karta pobitaga ariza topshirgan migrantlar uchun xayriyatki moliyaviy innovatsiyada qo'llanilmaydi. Shuningdek, salbiy o'zgarishlar doimiy yashash uchun ruxsatnoma uchun hujjatlarni ko'rib chiqish muddatini uzaytirishni o'z ichiga oladi. Endi voyvodalik ma'muriyatlarida buni amalga oshirish uchun ikki emas, balki 6 oy vaqt bo'ladi. elliklar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar Ukraina, Belarus va boshqa mamlakatlardan Polshada vaqtincha yoki doimiy yashovchi 2 millionga yaqin muhojirlarga ta'sir qiladi. Ushbu ushbu o'zgarishlarning asosiy maqsadi yashash guvohnomasini olish tartibini tezlashtirish va qonuniy ishga joylashish tartibini osonlashtirishdan iborat bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga a'zo bo'lishingizni eslatib o'tamiz. do'stlaringiz bilan ulashing kanalimiz rivojiga o'zingizni hissangizni qo'shing keyingi mavzuyimiz esa o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun polsha mamlakatlarida qanday imtiyozlar preferensiyalar va qo'shimchalar kiritilishi to'g'risida bo'lib o'tadi bizni kuzatishda davom eting ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga a'zo bo'lishni unutmang